جانا چاہتا ہوں میں وہاں ساتھ زندگی میں جانا چاہتا ہوں میں وہاں ساتھ زندگی میں قو قط جانا چاہتا ہوں میں وہاں ساتھ زندگی میں تھا میرا سا پہ ٹکرایا میرا پیار سپنا تھا میرا سا ادھر اس موڑ پہ زخم گہرا زخم گہرا دلایا تو نے مجھے دل میں پیار لفظوں میں بیاں نہیں کر سکا تب تم مجھے چھوڑ گئی پیار لفظوں میں بیاں نہیں کر سکا بیچارا دل بیچارا ہر زخم کھا گیا شوق سے کہاں ہے تو کہاں ہے